por acá porque yo sé que tú, a ti es un, una parte... Está bonito. Eh, eh, eh, no, qué raro. Ah. Uh, Tan. Ah. <laughs> Ah, no, pero nosotros estamos... Para eso hay que... Ah. Lambor Lamborghini. Mesa rompecabezas. Maricón.